Herkese iyi günler arkadaşlar. Web servisi nasıl masa üstünde kullanmayı göstereceğim. Bir tane e, oluşturmuştuk. Şunu deneme amaçlı yapmıştım. Sıkıntı olmadı. Şu an web servisimiz çalışıyor. Görüleceği üzere. Şuradan da açalım. Gözükecek. Oradan gözecek, gözüktüğü üzere. Sağ klik. Şimdi şöyle projeye gelin sağ klik Date dedikten sonra service referanstan hoppa, adresi yapıştıracaksınız buraya. Şu adresi alın arkadaşlar. Ctrl X Ctrl V Go deyin. Eğer HTTP olmazsa arkadaşlar başında atabilir haberiniz olsun. Ee, servis büro kalsın. Otomatikman görüleceği üzere ekledi. Tamamdır. Connection servisleri. Şimdi ne yapacağız burada onu söyleyeyim ilk başta. Bizim servis ismi neydi? Servis referans 1 nokta e, stock swap client stk dedik. Kapattık. Şimdi stk nokta slotları getir dediğimizde bu metotlar bizden ne istiyor? Bakıyoruz integer bucket mısın istiyor. Ben integer bir değer yollayacağım yanımına. Ben iki yollarsam bana bu geri variable dgr diyelim. Bakalım bana ne yolluyormuş geri değer olarak. Ee, message box dot show şu message mesaj box'ı göstereceğim. Hız olması bakımından. That show dgr nin toString değeri dgr'nin toString değeri F5'e bastım arkadaşlar. Ne diyor? Dese başına uyulmadı. STK null. Hmm. Non alaka. Şöyle yapalım. Gelelim şuraya. Bakalım sıkıntısı neymiş. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne diyor. Okey. Ne problem? Null gitmiş eşittir new client Bundan dolayı büyük ihtimal. Aynen. Ondan dolayı. Şimdi yukarıya atmamış arkadaşlar. Ondan dolayı new e, service reference 1 hata verimli değil mi? Vermiş. Şöyle yapalım. DGR'nin e, ilk başta ne geliyor? Ne yolluyor bize? Ona bakalım. DGR'nin nokta get bakalım bir arkadaşlar. Get tape'in to string'ine değerine bakalım. Ne alaka? To string Tamamdır. Önce bir hata veriyor. Get tape arkadaşlar. Ee, değeri ne olduğunu gösteriyor. Hmm, ne demişiz? Referans notu stoplar. Tamam. Şimdi DGR diyoruz arkadaşlar. DGR'de Nokta dediğimizde ne geliyor? Barcode number ürün adı muhabbetleri göre değil mi? Barcode numarasının yo ürün adını bakalım ilk başta. DG nokta ürün adının to string değeri da vermemiz lazım. Aynen. 2 dediğimizde null değer. Okey. Fakat 0,9 dediğimizde ise albeni geldi gördüğünüz üzere. Şimdi değer olarak büyük ihtimal null geliyor. Şu an albeni ürünü geldiğini söyledik. Bunları teker teker e, TextBox'a veya da DataGrid'e aktarabiliriz. Sıkıntımız yok. Oradan tık tık tık ürünü, adını vesairesini, cardını, curdunu, annesi hepsini verileri yollayabiliriz. Veya e, web servis tarafında bunu dizli olarak da yollayabiliriz. Dizli üzerinden de atılabilir. Yani burada şey yaptık ya. Bir array list oluştururuz çakarı sürüyor. Array list olarak Hepsini barkod numarası şu şu şu muhabbetleri vesairesini de yapabiliriz. Bu şekilde yollayabiliriz. Ve benzeri ve benzeri. Bu eğitim videomuz bu, bu kadardı arkadaşlar. Söyleyemedim kusura bakmayın. Ee, takıldım yan. Bu kadardı. Ee, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Çok kolay bir şekilde kullanabiliyoruz gözüktüğü üzere. Masa üstünde. Ekle, Rüyasız şeyini ekle. STK nokta stokla getir. Satan değerini zaten sana söylüyor ne istediğini. Integer bana bir barkod numarası yolla diyor. Sıkıntı yok diyoruz. Yolluyoruz. Hoppa işte bitti arkadaşlar. DGR ürün adını al. Vesaire vesaire arkadaşlar. Şu an videomuz burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda e, bu web servise insert işlemi olayını yapacağız arkadaşlar. Insert eklemeyi yani insert eklemeden çıktı. Eklem olayını yapacağız. Veri tabanına. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.